你是否哭泣，渴望释放你自己？你是否叹息，不知有谁能叹息？沉重的压力总是让你无法去呼吸，有时候彷徨无助，想逃避。 你是否背起需要平静的心情。你是否伤心？想要有人能倾听。曾经的回忆交织出悲伤和欢喜，只希望陪你走过风雨。 我们在打造一个梦想的王国，灿烂的生活一起过。再多的理由你都不用说，只要彼此快乐就够。 Just call n g p t t 你最好的朋友。Just call m n p t t 你无助的时候，别让自己总是委屈泪流，擦干眼泪，一切从头。Just call n g p t t 你最好的朋友，Just come on，P.T.T。你孤独的时候，未来的路有我陪你走，我永远在你的身后。